Hello friends welcome back to the motor टोशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं नेक्सन के ओनर रिव्यू के बारे में और आप सबको बताएंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव और एक एक्चुअल ओनर फीडबैक आपको देंगे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से या सिरसा से और टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे सिरसा डीलरशिप से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी डीलरशिप की और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में भी आपको हम बेस्ट डिस्काउंट दिलवाएंगे उसके लिए आपको मोटर टोर्शन को कॉन्टैक्ट करना होगा उसका भी आपको कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनर रिव्यू से तो हमारे साथ है विकास जी जो कि इस गाड़ी के ऑनर तो सर सबसे पहले हाई कह दीजिए हमारे व्यूअर्स को हाय हेलो एवरीवन ओके तो हम बात करने वाले हैं एक्सम के बारे में तो सर ये एक्सम का पेट्रोल है या डीजल वर्जन है आ, ये मैंने पेट्रोल वर्जन खरीदा था ओके और बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो आपको सिरसा हरियाणा में ये ऑन रोड प्राइस इसका क्या पड़ा जी इसका मुझे 8.7 में ये ऑन रोड प्राइस में गाड़ी मिली है जिसमें मेरा इंश्योरेंस और आरसी दोनों कवर है ओके विकास ये बताइए कि आपका टाटा की गाड़ी खरीदने का प्लान क्यों बना टाटा की गाड़ी खरीदने का प्लान एक्चुअली एक तो आप कह लीजिए कि इमोशनल अटैचमेंट कंपनी से क्योंकि मैं पहले टाटा मोटर्स में काम कर चुका था और उसके बाद अभी मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है तो सेकंड हम्म। चीज है कि इंडियंस द्वारा बनाई गई इंडियंस के लिए एक कार है made in India made in India concept okay तो वो सब चीजें कंसीडर करके तो टाटा नेक्सोन खरीदने का प्लान बनाया बहुत बढ़िया ओके okay, तो ये बताइए जैसे कि ये एक्सएम वेरिएंट है तो आपका नेक्सोन एक्सएम लेने का ही प्लान क्यों बना बाकी वेरियंट भी है अच्छे अच्छे फीचर्स है XZ XZ plus XE actually XM खरीदने का पहला रीजन तो यही था कि बजट uh, ओके तो मतलब पहले मेरा प्लान था टाटा टैगो खरीदने का बट बजट एक्सीड करके फिर एक्सएम टाटा नेक्सोन का एक्सएम वेरिएंट लिया और उसमें थोड़ा मतलब आ, मतलब स्पोर्ट्स वाला फीलिंग टाइप कार है बड़ा हम्म। दिखता है कार तो एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप है तो थोड़ा मतलब लुक में भी अच्छा है गाड़ी तो हम्म। इसलिए खरीदा और एक्सएम वेरिएंट स्पेसिफिकली कहूँ तो हम्म, मतलब इस प्राइस सेगमेंट uh, में ये बहुत सारे फीचर कैरी करता है जो अदर कंपटीटर नहीं करते हैं जितने फीचर्स आपको चाहिए थे वो सारे इस गाड़ी में हाँ मतलब जो बेसिक्स uh, एक कस्टमर की नीड रहती है हम्म, हम्म, हम्म। तो वो सब है बट उसके ओवर एंड अबाउ तो बहुत कुछ है बट वो फिर बजट के बाहर है बट आ, uh, मतलब जो बेसिक्स नीड है वो सब पूरी करता है ये वेरिएंट ओके तो ये तो थी वेरिएंट की बात अगर हम बात करें कि आपने किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया था आपने जरूर देखा होगा गाड़ी खरीदने से पहले आप आठ लाख प्लस लगा रहे हैं और आपने काफ़ी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया होगा यूट्यूब पे या इंटरनेट पे या फिर टेस्ट ड्राइव तो नेक्सोन का ही फिर प्लान क्यों बना actually to be very frank मैंने मतलब ऐसा पर्सनली जाके कहीं टेस्ट ड्राइव नहीं लिया किसी और गाड़ी का बट हाँ अगर आप पूछेंगे तो मैं मतलब इंटरनेट पे गया हूँ गो थ्रू किया है मैंने मारुति ब्रिजा देखा आ, उसके अलावा किया सेल्टोस देखा फिर एम जी हेक्टर वगैरह का भी कंपैरिजन किया हम्म, हम्म, तो इसके अलावा Mahindra X U V three double O X U V three double O थोड़ा गाड़ी सुपीरियर है but again this budget concern तो फिर मैंने टाटा नेक्सोन ही चूज किया और टाटा नेक्सोन मतलब आ, पहले भी जैसे मैं मेंशन कर चुका हूँ कि वो सब फीचर कैरी करता है जो मतलब अदर ब्रांड कैरी नहीं करते हैं इस प्राइस रेंज में ओके तो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी से माइलेज uh, जो हाईवे uh, पे जो माइलेज था वो 19, 18, 19, 20 के आसपास रहा है जो इसका मीटर में इंडिकेट करता है हम्म। और सिटी में लगभग पंद्रह चौदह पंद्रह तक रहा है मतलब नॉर्मल ड्राइव में मतलब सिटी में इधर उधर चलना है तो पंद्रह सोलह तक है ठीक है और बात करें हम फ्रंट विजिबिलिटी की आपको कहीं कोई कमी लगती है कि विजिबिलिटी अच्छी नहीं है या फिर जो ए पिलर्स है जैसे वो चौड़ाई में ज्यादा और टर्न करते में करने में दिक्कत आती है ऐसा कुछ विजिबिलिटी की प्रॉब्लम लगी आपको आ, नहीं ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ ओके बात करें हम हाई स्पीड की हंड्रेड प्लस स्पीड की हाईवे पे तो आपको कभी वाइब्रेशन या ऐसा लगा कि इंजन की नॉइस जो है काफी ज्यादा है वाइब्रेशन है आ, नहीं एक्चुअली मैंने 120 तक गाड़ी चलाई है हम्म, हम्म। आ, तो मुझे ऐसा मतलब फील नहीं हुआ ओके और बात करें सस्पेंशन की आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि खड्डे ज्यादा या झटके ज्यादा लग रहे हैं इसमें इस गाड़ी में नहीं एकदम स्मूथ रनिंग है मतलब ऐसा कभी मतलब लगा नहीं है कि मतलब लोकल भी गड्ढे वगैरह में चलते हैं तो मतलब स्मूथ ही रहा एक्सपीरियंस इतना हराश नहीं था ओके ओके और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें स्टेयरिंग की बात करें या फिर गियर लैग्स की बात करें क्लच की बात करें तो कभी कोई कमी लगी या फिर ऐसा लगा कि ड्राइविंग स्मूथ नहीं है नहीं okay. अभी तक मैंने दो हजार के आसपास हजार किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई है बट अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है ओके okay. और कैबिन में अगर हम बात करें इंजन नॉइस की तो इंजन नॉइस कितनी कराए थे कैबिन में आ, नहीं इंजन नॉइस तो नहीं है मतलब जैसे हम विंडो वगैरह खोलते हैं तो टायर रोलिंग नॉइस थोड़ा आता है बट इंजन का नॉइस तो नहीं है पेट्रोल में ज्यादा इंजन का नॉइस फील नहीं हुआ मुझे ओके okay. और बात करें हम म्यूजिक सिस्टम की तो म्यूजिक सिस्टम का आपको फीडबैक कैसा लगा म्यूजिक सिस्टम अच्छा है मतलब मतलब जितना मतलब ज़्यादा लाउड में तो थोड़ा मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि थोड़ा स्पीकर का आवाज़ फट रहा है बट नॉर्मल चलाते हैं तो मतलब अच्छा है ओके okay. और जब आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो तो आपको कभी ऐसा लगा कि आ, सीटिंग कंफर्ट अच्छा नहीं है या थकान हो जाती है ड्राइव पे आ, नहीं ऐसा नहीं लगा एक्चुअली मैं आ, सिरसा से चंडीगढ़ गया था तो वन शॉट में मैंने मतलब साढ़े चार घंटे गाड़ी चलाई थी और साढ़े चार घंटे के बाद भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं मतलब ट्रैवल किया है मैंने मतलब मतलब इतना two fifty two sixty kilometre का आसपास ट्रैवल किया है ओके मतलब जैसा मैं सिरसा में फील कर रहा था वैसा ही मैं चंडीगढ़ जाने के बाद फील कर रहा था ओके ओके और बात करें हम यहाँ स्पेस की ओवरऑल कभी आपको ऐसा लगा कि स्पेस गाड़ी में कम है नहीं स्पेस स्पेस ही तो एक रीजन था ये गाड़ी खरीदने का ओके okay. <laughs> तो मतलब स्पेस वाइज अगर हम फैमिली में भी सब फैमिली लोग इधर उधर जाते हैं तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं है मतलब सब लोग बहुत स्पेशियस हम्म। बैठ सकते हैं इस गाड़ी में और पीछे अगर हम बात करें पीछे तीन एडल्ट आपने ने कभी देखा होगा बैठ के तो कैसे लगा आपको पीछे तीन एडल्ट सही बैठ पाते हैं बहुत कम्फर्टेबली okay. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मतलब थोड़ा फंस के बैठे आपस में हम्म, या हम्म। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं लेग स्पेस भी अच्छा है और पीछे जो सीट है वो भी वाइड है बात करें ब्रेक्स की तो ब्रेकिंग सिस्टम कैसे लगा इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम ये गाड़ी एस के साथ आती है बट हम्म, हम्म। अभी एक्चुअली मुझे अभी मैंने रिसेंटली इसका जो फर्स्ट चेकअप था वो चेकअप के लिए दिखाया था मुझे थोड़ा मतलब अगर जब जब कभी कभी ब्रेक मारते हैं तो एक मतलब अजीब सा नॉइस आता है ओके तो वो मैंने बोला भी था सर्विस हम्म। मतलब सर्विस के टाइम पे जब मैंने फर्स्ट चेकअप करवाया था तो उन्होंने सब क्लीन वगैरह भी किया था बट स्टिल एक दो बार फिर से फील हुआ है मुझे वैसे अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है एबीएस फीचर के साथ आती है गाड़ी तो बट वो नॉइस कुछ इशू था मुझे तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है उनसे तो एक बार गाड़ी दिखाना है मुझे उसके लिए ओके okay, और ओवरऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आपको बताना चाहेंगे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा गाड़ी में और एक नेगेटिव अगर कोई आपको लगा तो वो आ, सबसे अच्छा तो गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है और गाड़ी की जो बेसिक जैसे मतलब सेफ्टी फीचर जो कैरी करती है जैसे आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर अगर आपने को ड्राइवर सीट ड्राइवर या को ड्राइवर में से कोई भी सीट बेल्ट नहीं इंगेज हाँ। नहीं किया है so you will get continuously beep continuously irritating noise वो एक अच्छी चीज है मतलब आपको इरिटेट होने के बाद आपको सीट बेल्ट यूज करना है अच्छा फीचर भी और इरिटेटिंग भी है इरिटेटिंग हाँ। Correct in way of that good क्या अच्छी चीज है मतलब तो हाँ। अगर वो इरिटेट नहीं करेंगे तो हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे हाँ। और सेकंड चीज जो मतलब बेसिक एयर बैग्स आते हैं जो ड्राइवर को ड्राइवर एयर बैग्स हैं हाँ। तो वो भी मतलब आज के डेट में सबके लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है तो वो एक अच्छी चीज है नेगेटिव हाँ। चीज में अगर मैं बोलूंगा तो मतलब ऐसा तो ऐसा अभी तक तो मुझे कुछ फील हुआ नहीं है हाँ। बट नहीं ऐसा कुछ मतलब मुझे लगता नहीं अभी अभी हाँ। आज अभी तक मुझे कुछ ऐसा अगर नहीं लगा तो जरूरी कोई नेगेटिव बोलना अगर है ही नहीं <laughs> आपकी सही बात है और तो आप पूरे सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से हाँ ऑफ कोर्स मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से तो रिकमेंड करेंगे उनको जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है नेक्सोन खरीदने से पहले काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूज है बाकी गाड़ी देख रहे तो आप रिकमेंड करोगे नेक्सोन डेफिनेटली मैं मतलब जिसको भी अगर गाड़ी खरीदना है और इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदना है आपको स्पोर्ट्स फील भी चाहिए आपको गाड़ी भी बड़ा चाहिए आपको सेफ्टी भी चाहिए हम्म। आपको कंफर्ट भी चाहिए हम्म। तो definitely I will recommend Tata Nexon go for it तो दोस्तों ये था एक overall genuine actual honest review of Tata Nexon तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी सजेशन और फीडबैक हो तो वो भी आप बताइएगा so thank you Vikas ji thank you so much for coming on our channel thank you thank you very much so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद